Итак, э, сейчас мы разберем, что такое сетевой маркетинг, откуда он пошел. Э, вообще, вот как бы это нужно знать, когда вы презентуете какому-нибудь человеку. Вообще, бизнес. Потому что ну, вы расскажете именно о компании, но откуда это все взялось, откуда деньги и тому подобное, вы, если не расскажете, особенно бизнесмен, он не поведется ни на что. Вот. То есть, э, еще в 1920 году есть, был такой Карл Ренбург, он э, начал такие как бы пищевые добавки делать с люцерны. То есть там он белками наполнен, эта трава, там всякие биологически активные вещества полезные. Он эти начал капсулы э, придавать своим друзьям бесплатно, якобы попробовать. Но никто не оценил, то есть не начал их пробовать просто-напросто. И он э, решил за это деньги брать. И после того только он начал получать результаты за то, что э, люди начали покупать, и начали пробовать и получать какие-то результаты. И э, очень много людей к нему начало приходить, советы спрашивать э, по продукции и тому подобное, но так как у него один продукт был, он чисто с лицензией связано, он как бы э, не мог разорваться. Например, к нему приходило 100 человек, 1000, да, там, и он один не, мог консультировать многих, и, и, и после этого он решил такую систему сделать, что Э, каждый человек, который ему начнет помогать э, распространению продукции его, будет получать дивиденды э, определенные. И так вот пошла дистрибьюция именно вот этого первого продукта его. После этого он основал в 1939 году уже свою первую компанию, это Калифорния Витаминс называлась такая вот. И он за короткий срок, буквально за несколько лет, компания вышла на доход 7 миллионов долларов, то есть без начального капитала. Вот он начал как бы люцерно заниматься, садвойка выращивать. И просто выявил, он химиком был, ну, начал как бы 7 миллионов, да. И от него потом отслоились несколько ребят. Один из них был Девоса, такой э, паренек, который основал Amway компанию, American Ways. А, вот, это было 54 года, когда эта компания вообще основалась. Но эта компания начала лидировать над витаминами, вот этими Калифорнии, из-за того, что эти ребята начали э, расширять перечень э, продукции. То есть не только биологические активные добавки, не только глюцерны э, разных направлений, но еще и бытовая химия. Да? Там бытовая техника была у них, даже посуду они начали продавать, э, косметику и так далее. И э, буквально вот бум такой был, 1970-75 год начали судить сетевые компании. Потому что вот этот именно бум, э, эра начала финансовых пирамид, когда начали финансовые пирамиды появляться, и сетевые компании начали к ним причислять. Э, начали компанию МВ судить, за ними начали наблюдать 4 года, как бы говорит, ну, ничего нелегального не увидели, увидели, что действительно производится продукт, и они просто, это такой метод продаж продвижения, продвижения продукции. И через 4 года э, сетевой маркетинг легализовали в Америке. То есть это вот буквально 82-83 год. Э, вот. И после этого ну, начали подхватывать все остальные эту методику. Э, вот. Э, на данный момент более э, 100 компаний даже 100 тысяч, 100 тысяч компаний, мало, 100 компаний используют метод сетевого маркетинга по всему миру. Задействовано более 100 стран мира, э, где э, распространяется косметика и э, биологически активные добавки через сетевой бизнес. Вот. Распространяется более 25 тысяч продукции через сетевой маркетинг разных видов. Ну и как бы, если по статистике брать, то а, такие компании известны, как Coca-Cola, Gillette, Lipton, а, Xerox и Colgate а, изначально вели деятельность через свой бизнес до того, как завоевали рынок. Итак, какие знаете преимущества сетевого бизнеса? Вот что такое сетевой бизнес? Бизнес из уст в уста, правильно? То есть, распространение получило то, что тут гибкие гибкие продажи через взаимоотношения человека. Не так вот просто как в магазин пришли, там человек смотрел на витрину, купил что-то. То есть тут э, идет взаимоотношение дистрибьютора с клиентом. То есть это плюс в продаже, потому что этот клиент вернется за, за сервисом, э, за то, что э, качественно обслуживает человека. ну, вот хочу вот обратную связь получить насчет, как вы думаете, какие преимущества есть ниши сетевого маркетинга, вот сетевой бизнес, в чем плюс? сетевого бизнеса? Свободное время. Свободное время есть такое. Первое. Свободное время. То есть подразумевается то, что вы можете работать где угодно, как угодно и в любое вам удобное время. Тут нету начальника, тут нету подчиненных. То есть вы сами выбираете себе команду, э, сами выбираете людей, с которыми вам просто ну, приятно и полезно работать. Вот. Что еще? Обучение. Система обучения. Есть такая тенденция, что в сетевом бизнесе можно очень многого добиться, то есть очень больших результатов, но перед этим надо э, побыть студентом. То есть учиться у успешных людей, Э, не придумать какой-то велосипед, а просто-напросто следовать системе. То есть все легко и просто. Если вы следуете системе, вы достигаете результата. Если нет, то проблема в том, что вы не следуете этой системе. Что еще? Качественный продукт. Э, ну, любая сетевая компания продвигает хороший продукт изначально. Качество. Что еще? Что Анжела, давай подключайся, Кирилл, Настя. Дима, уже подключилась. <laughs> Дима, ну вот ты, ну что, как вот еще ты думаешь, в чем плюс сетевого бизнеса? Пассивный доход. Пассивный доход. А какой пассивный доход? Ну, вот, связанный с... Остаточный. То есть, э, можно достичь хорошего карьерного роста, да, то есть хорошего дохода, который тебе будет проценты приносить, да. и ты будешь жить. Хорошо. Э, соединим, то есть есть карьерный рост, это те люди, которые хотят признания и деньги. Вообще по статистике 20%, 20 миллионеров Америки э, схватили состояние на сетевом бизнесе. Э, карьерный рост – это те люди, которые хотят двигаться вверх, э, вот, э, как ты сказал, Дима, пассивный доход – то есть с самых низов можно добиться самых, э, самых высот, и, как говорится, в сетевом бизнесе ограничений вообще нету. То есть, если бриллиантовый директор, вот у нас именно в компании, это от 900 миллионов, э, ой, от 900 тысяч баллов, 900 тысяч э, евро, э, баллы от этого не сгорают дальше. То есть у вас может и 2 миллиона долларов быть оборот, и вы от этого вот как у жадины, да, то есть у них где-то там около 2,5-3 миллионов долларов ежемесячный оборот. То есть из этого мне там 300 тысяч долларов зарабатывают ежемесячно. Общение. Да. Это немаловажно. Общение. Общение. Тут э, расширяется кругозор, очень много интересных людей приходит, да, там, разных специальностей, разных верований там, и тому подобное. И в каждом свой подход найти, ну просто-напросто интересно, да, то есть э, такой бизнес-коммуникации. Что еще? Личностный рост. Личностный рост. Вообще по статистике личностный рост, самый быстрый личностный рост только в сетевых компаниях. Такой тенденции больше нигде не наблюдается. Э, буквально за короткий срок, буквально за год, если ты серьезно начинаешь заниматься сетевым бизнесом, ты ну, становишься до неузнаваемости другим человеком. То есть если человек приходит, ну, обычный работяга, общения никакого, то есть не, не умеет разговаривать, он раскрывается э, полностью как цветок. Вот я вообще был замкнутым человеком. Ни бы ни мы, ни кукареку. Мама моя сейчас удивляется, как ты можешь презентации, вебинары по интернету по часу что-то говорить. И люди потом тебе говорят, ну вы бьете по мозгам. <laughs> То есть э, ну, это все э, именно из-за бизнеса. Личностный рост. Что? Ну, путешествия, другие страны. Да. Путешествия вместе с компанией. То есть путешествие это, как говорится, ну, можно еще добавить, что система промоушена. Э, в любом традиционном бизнесе, как ни крути, ты, ты сам себе подарок или с неба тебе подарок не свалится, там, тебе подарили машину, опа, там, Грисполком за тобой наблюдаешь, что ты лучший бизнесмен года, там, иначе государство э, наш батька там подарил ламборджини какой-нибудь, или, ну ладно, ламборджини замахнулись, ну, за 20 тысяч долларов хотя бы там, э, Volkswagen Polo какой-нибудь салон и тому подобное. То есть тут э, от автомобилей до квартиры и до поезд, э, поездок буквально э, благодаря компании. За то, что вы активно поработали, достигли хорошего чека и, пожалуйста, отдохните. Не только зарабатывайте деньги. Что еще? Может кто-нибудь добавить Может что Подарки еще? дают. Подарки? Ну, ну я, система промоушенов, оно так и есть, то есть путешествия. А, ну, что еще может добавить? Может, новому приходу. Международный бизнес.